Так дайте пацанам посчитать потери Суммы нули погибают на сцене Снова один прогуляюсь без тени Заливаю лик поцелуй на шею э назад Черный каскад, вижу твой взгляд Стерна горят, мог тебя взять, но ты не моя Так дайте пацана посчитать потери Суммы нули, погибать на сцене Снова один, прогуляюсь без тени Заливай лид, поцелуй на шее Э, э, как там бар Правда назад, черный каскад Вижу твой взгляд, Стерна горят